Повеселимся? Хочешь шутку? Нет, давай лучше играть. Твои движения отвратительны. Блиц, готовься уничтожать! Резонанс 419 нет, крушить! Спасибо тебе, друг. Не разговаривай с Громом.